हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो में मैं आपका बताऊंगा तीन ऐसी video editing tips for YouTuber इनका and master part three so without wasting any time let's start तो हमारा सबसे पहला टिप्स है गाइस कलरफुल एलिमेटेड बॉर्डर तो सबसे पहले मीडियम में आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एड करना है फिर आपको ऐसा ग्रेडियंट बैकग्राउंड एड करना है इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिर साइज को आप पूरा बड़ा कर लीजिए फिर जाइए ओवरऑल एनिमेशन में और सबसे नीचे आपको मिलेगा काउंटर क्लॉकवाइज फिर आपको लेयर्स पे जाकर फिर से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है मैं जैसे साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से आप साइज़ को बड़ा कर लीजिए फिर इस तरह से आप कर लो आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा फिर आपको जाना है लेयर्स में फिर आप जो भी आप फोटो या फिर वीडियो ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो तो गाइस देख सकते हो काफ़ी कमाल का लग रहा है हमारे एनिमेटेड बॉर्डर तो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर टू की तरफ तो टिप्स नंबर टू में मैं आपको सिखाने वाला हूँ थ्री एनिमेशन तो थ्री एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो या फिर फोटो एड कर लीजिए फिर आपके जाना है पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पर फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फिर आप इस तरह से कुछ बड़ा कर लीजिए फिर लेयर्स में जाकर आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है फिर यहाँ पर आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपके सामने काइन मास्टर का स्टोर ओपन हो जाएगा फिर आपको यहाँ सबसे नीचे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो इस वाले इफेक्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए तो डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है फिर आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा सबसे पहले वाला क्लिक कर लीजिए तो उसका साइज़ पूरा आपको बड़ा कर लेना है फुल स्क्रीन में कर लेना है इस तरह से आप पूरा साइज़ बड़ा कर लीजिए तो अब आपको जाना है सेटिंग्स में सेटिंग्स में मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है तो हमें कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेना है फिर राइट क्लिक कर लीजिए फिर वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए अब आपका जाना है पेन एंड जूम पर तो अब आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए फिर आपको वीडियो को इस तरह से जूम कर लेना है इस तरह से कोई भी कोने पर लेके आना है अब राइट क्लिक कर लीजिए तो सिंपली हमारा थ्री एनिमेशन हो चुका है गैस अब आप एक्सपोर्ट कर लीजिए तो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर थ्री की तरफ तो टिप्स नंबर थ्री है टेक्स्ट एनिमेशन तो गाइस कैसा लगा हमारा टेक्स एनिमेशन तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए वीडियो को और ऐसे और भी वीडियो एडिटिंग टिक्स जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए